szívem vérzik Miért mindig ez velem történik? Ezt tervezted mind végig Az álmom démonok kísérik Rám lőttél a szívem vérzik Miért mindig ez velem történik? Ezt tervezted mind végig Az álmom démonok kísérik azt hittem te leszel az, aki majd megment engem De már tudom, hogy nem te vagy az Teljesen megölted a lelkem Ennek te vetettél véget Már azt is utálom, hogy élek Nélküle telnek el az évek Szerelemből másra se kérek a szívem vérzik Miért mindig ez velem történik? Ezt tervezted mind végig Az álmom démonok kísérik Rám lőttél a szívem vérzik Miért mindig ez velem történik? Ezt tervezted mind végig Az álmom démonok kísérik azt hittem te leszel az Aki majd megment engem De már tudom, hogy nem te vagy az Teljesen megölted a lelkem Ennek te vetettél véget Már azt is utálom, hogy élek Nélküle el az évek Szerelemből másra se kérek